Bé, des del punt Òmnia de Blanes eh, fem activitats d'alfabetització digital per bàsicament persones adultes. El fet que estem situats dintre del casal cívic això ens ajuda també a, a tenir accés a, a, a, al barri i, i a les persones, a, al col·lectiu de persones d'aquí de Blanes. Treballem bàsicament amb adults, tot i que també tenim algunes franges horàries dedicades a, a joves i, i, i no tan joves i treballem bastant eh, enxarxats amb, amb entitats del poble i toquem força el tema de la discapacitat intel·lectual. Tenim diverses activitats amb entitats que, que hi treballen i col·laborem amb els seus educadors per acostar les tecnologies a aquests col·lectius així que tenen més, més dificultat. Bé, jo estic molt content de com ha anat la jornada. Realment el fet d'estar de, a les afores de Barcelona, en un poble, sempre costa eh, que, que la gent s'acosti i realment ha estat una trobada de nhi hem estat persones i, i m'emporto sobretot uns quants contactes que crec que d'aquí podran sortir noves col·laboracions i nous projectes i realment estic molt, molt content, m'ha agradat molt i crec que és un tema que s'ha de repetir. Eh, aquestes formacions de territori i aquestes trobades s'han de fer de tant en tant, són molt profitoses.